گنبد خزر دل سنائیں گے کبھی تو گنبد کا جانا جادی جی کبھی تو ساس سو ساؤ جانا جادی دیکھے ہمیں بلائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بول ہم کو بلانا یا رسول گو بولو سوالا بلا لولا مجھے مدینے پھر روتا رسول اللہ میں شبیر شانت گزارے رات داپ داپ سیو سید پڑھ گے گزارے رات داپ میرے سیدھ پڑھ میں کسی دن سو کسی دن سو نبی کا پیارا ہم بھی دیکھیں گے اسی دن سو نبی کا پیارا واقع ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوان